O kurwa! Мазочка! Чего, блядь? Что это, блядь, вообще такое? Two hours later. Срамота! 婚宴，也是他的婚宴。 вообще похуй. А, а диспетчер, мы падаем! Диспетчер, блядь, мы падаем! Не, не того, блядь! А ну нахуй! Это кто? О, Восемь гребаных часов спустя. <laughs> yeah, boy.